E nderuar kryetare, të nderuar deputetë, nëse ju ka kall dhelpnës bishti, nuk o kon kall krejt bota, po veç dhelpnës nuk pe kuptoj pezmin e Vetëvendosjes me neve. Juve o ka ju rrzon profa i nderuar. Nuk e di çka keni me neve, bini do farë fjalime. Masi m' përmeni Glauku, po e kursej pak, mirëpo, o konë djalë i ri në Aleancë, e maj n'men mirë, e kish pa çu SHIK-u aty, edhe e kom pas respekt për ta, dikur u largu prej atyhit, shkoi në Vetëvendosje, sigurisht apet me udhëzimet e SHIK-ut, këtu u bo i madh, e kështu që sot pe kursej po tjetrën herë jo. Ka drejt kur thot kush po fol për diktaturën Bek Berisha, ka drejt se unë as kolegët e mi nuk e imagjinojmë as nuk nuk folet për diktaturë, mirëpo, deshta me ju kallzu diçka tjetër, kur është maru LDK-ja, Ja ka pa qit ni dozë të madhe antidiktaturë, jam dëshmitar e nuk muni as me ta me bo diktaturë. Se këtu për me ka, ka pas tendencë për me bo diktaturë. E me nal fjalën. Hashim Thaçi nuk o munu kurrë, me to jen marrë vesh këta, po ju kini dash diktaturë me bo ndaj LDK-s edhe po shihet që kjo mbeti veç në tentativë. Puçi si duket është veç paranojë e kryeministrit sepse nuk e argumentoi as nuk ka pas naj tendencë për ashtu. Pasi që kuvendi pytet për me bo gjendje të jashtëzakonshme ose jo. Edhe të njëjten, e orë policore apo gjendje emergjente e shpalli ky vet vetë mas dy dite. Domethonë, as kjo nuk ka kuptim. Osht kon mirë me shpjegu edhe dorëheqjen ose shkarkimin e ministrit, as për ata nuk ka dhonë naj sqarim qysh duhet. Kryeministri taksën e hoqi partnerin e poshtroi, të gjithë po tenton me i përbalt, Nuk pi intereson as Amerika, as Evropa, as partneri i koalicionit, s'po intereson as Vetëvendosja, besa. Ky, ky njeri është i dashrum n'vetvete, këti intereson veç vetvetja, çka qysh e nxan një ven në histori, e që po m'duket, sonte është ka e merr atë ven, po po s'ka me vy kurgjo hiç. Tu ngut me hi n'histori me, me diçka. Kështu që Nëse ju ka kall bishti dhelpnës nuk është kall krejt Kosova na apet vazhdojmë nuk u bo nomi qetësonu merrni me qetësi edhe në fund fundit profa i nderuar është ka ju shkarkon na veç jem tu ju këqyr bavaki se këshim votu po si duket masi po lazdrohni masi nuk e ulni kryt edhe me punu tashti edhe na do t'i bashkojmë këtij mocioni falim